電話もしもしもしもし何する <laughs> 何したいえー、何したい何でもあいや昼寝します昼寝の動画を撮るうん <laughs> 昼寝を見せつける面白いそれ面白くないだよね、う <laughs> ん 何なのよいや何撮るかなって思ってなんでわざわざ電話してくんのよ <laughs> いや LINE 無料だしそりゃそうだけど何撮るの何何撮りた何撮るのえー、なんかなんか撮りたいのあるの俺辛いもん食べれるじゃないうんうんでも動画内では辛いもん食べてないじゃない そうねだからもしかしてしょうちゃんちょっと待ってもらっていいはいあもしもしごめんごめんはいえ辛いの食べるの <laughs> 辛いもん食べてうんちょっともうなんか声が変な感じになるからさやめて <laughs> いやあの辛いもん食べるけど、うん 本当は食べれないんじゃないかみたいになってそうじゃんあそうなのうん <laughs> わかんないけどじゃあ激辛チャレンジ動画チャレンジしようかないやいいんじゃない北極食べよう北極ねうんあれさ辛さ増し増しとかできないのかな <sighs> ただでさえ辛いのにうんウーバーとかだと無理なのかなオプションでないのかな あるかなまあでもそのものだけでも絶対辛いよね俺多分一口も食べれなかった一口くらいしか食べれないと思うなんかもうね、うん、辛いのってもうあれなんですよもうなんか美味し美味しいんだけど、うん、美味しさとかじゃなくてもうどれだけ自分が我慢できるかみたいなところ、うんうん、美味しいんだけどねうんまあとりあえず、うん、やろうかいいね頑張ってもらおう頑張るはいじゃあせっかくだから、はい、 タイムトライアルもしようよ。いやー。何分で食べれるか。やめようよ。 <laughs> だって時間かければさ、食べれるじゃん。そんなん。うん。どれくらいで食べれるかっていうのをね。ええー、いや、そんな無理はしちゃダメよ。絶対体に悪いから。まあ、わかりました。やりましょう。オッケー、やろう。大盛りいや、普通でいいよ。普通盛りね。うん、普通で。じゃあ頼んでいこうか。お願いします。はい。終了。 さてと、注文しました。北極を。 <laughs> なんか、あれなんだね、ウーバーだとさ、うん、北極でもさ、なんか最大お店だとなんか10倍くらいまで辛くできるやつが、ウーバーだとできないんだって残念ながら。 <laughs> いや、残念じゃないよって。なんか、翔ちゃんのためにさ、 <laughs> 残念じゃないんだよ。もっと辛いのがいいかなと思ったんだけど、ウーバーだとできないらしいから、もう今回ちょっと本当申し訳ない、ちょっと残念なんだけど、ノーマル北極 になってしまいました。残念じゃないから大丈夫。すいません。 <laughs> 謝んないでよ。すいませんでした。 <laughs> 大丈夫。大丈夫だ <laughs> いやー、いけるかな食えるよ。うん。食えるんだけど。だって、翔ちゃんも今まで何回食べたの北極。何回食べてるお店でも食べて、うん。前なんか、ウーバーでも一回頼んだよね。うん、頼んだ。いや、だから、まあ普通に食べれるってことよ。普通に食べれるけどね。 でもね、みんながほら、信用できないって言うから。 <laughs> いや、そこまで疑ってないよ。 <laughs> そこまで疑ってない。本当に、翔ちゃん、辛いの食べれるの、うん、食べれるんですかじゃあ証拠見せてくださいっていう感じ。あ、そっかそっかそっか。見せますよ、そりゃ。うん。見せる、見せる。 さあ、どうやって辛くしようか。え、もういいって、もう十分辛いんだから。 <laughs> いや、辛いのがさ、得意な人はさ、蒙古タンメンよく食べますよっていう人もたくさんいると思うんだけど、うん、俺、普段辛いの結構大丈夫なんだけど、うん、北極は食べれない、俺は。さすがに。うん。辛すぎて。ほんと。もう、いけますよ。いけます、いけます。僕はいけます。辛いのが、あ、来た。はい、来たよ。はあ はいはいやってきましたやってきましたね北極でございますあのもう茹で麺ではなくてよりね美味しく食べてもらおうと思って生麺の方をね これを家で茹でて、熱々の、スープも熱々できんそうそう。あの、なんだっけ、電子レンジ温めるわけでしょめっちゃ嬉しい、それは。やっぱさ、辛いのってさ、激熱で食べるとさ、もっと辛い。もっと辛くなる。 <laughs> よし、はい、こんな感じで届きましたので、お願いします。と麺を茹でていきたいと思います。はい。楽しみに待っててね。終わったでいい。ひょにょ。ブリン。てんてんてんてん。 あー怖いよ何が怖いって辛さじゃなくて体内に影響するもの <laughs> なんでいつの間に撮ってたんだよ俺普通に TikTok 見てた <laughs> 何が怖いってそれですよ僕はもう持ってっからねはい <sighs> でもねでもねあのですね 僕は大食いができる、激辛ができる、そういう人でありたい。何でも挑戦するゲイカップルでありたいからね。はい、お待たせしましたお願いしますよし、違う。うん。 <laughs> それ違う。はい。はい。はい、というわけでですね、こちらです。準備ができました頑張ります。 <laughs> はい。いいのもう食べちゃって。 いいよはいあれでしょ俺は隣で何をしてればいいの何が見て見てて <laughs> 見てて応援してればいいのね応援してればいいかしこまりましたでは翔ちゃんの激辛チャレンジはいえ時間計る一応何分で食べれるかっていうでも大食いじゃなくて激辛を見るとさだいたい20分とかじゃないいや、そんな、そんな生っちょろいもんじゃない。マジかよ。だってさ、うん北極だよ はい。北極だよ。うん。北極も辛いものたちだけどな。5分いやいやいや、 <laughs> 俺はもう、全部、今までのものが全部出るよ。 <laughs> そんなことしてたら。20でしょ ?20 分はいけるでしょ余裕で。そんな辛くないよ。だって、テレビでやるほどの激辛じゃないからね。いや、わかんないじゃん。一応目標10分。うん。 これまあでも無理せず、ストップウォッチでタイム測るけど、大、う、体、ん、どれくらいで、まあ翔ちゃんが辛いの得意ですよって言ってる人が、どれくらい食べれるのかなっていうのをね。はい、ケー。はい。じゃあ。じゃあちょっとね。はい。やっていきたいと思います。翔ちゃん頑張って。はい。無理をしないように。はい。お水いらないいらない。牛乳もあるよ。ダメ。必要、必要な時は言ってください。終わりました。はい。じゃあ、やってもらいましょう。はい。よーい。スタート。はい。いただきます。 頑張れ頑張れしょうちゃん頑張れ頑張れしょうちゃんわー懐かしくないこれ <laughs> 早速むせてますね俺忘れてた北極の辛さを俺口内炎できてた <laughs> 大丈夫あ大丈夫大丈夫あの当てなければ気をつけながら食べてねうん、うんこういうのはね、すすったりとかすると、むせて食べれなくなっちゃうから。美味しい、でも。 美味しい。うん。余裕の一言が出ましたね。まあ今のところ順調にね、はい、食べれてる感じだけど。食べてみたいいや、大丈夫です。じゃあ、一回食べてみなきゃさ、あなたが食べ、ちょっと食べてみなきゃさ、本当に辛いのかっていうのもあるじゃん。まあまあまあね。でも、まあいいよ。そしたら、翔ちゃんの食べる分なくなっちゃうけど。うん。ほんと少しだけ。うん。して。本当は嘘なんじゃないのみたいになっちゃうじゃん。うん、あ、あ、うん、辛いよかもよ。え、だってこれくらい食べた方がいい。 いけんのいただきます水いや知らない吸わないで吸うと痛いから <laughs> どうはは、辛い辛い辛いですねうんえ辛いようん俺お水飲もう、うん、牛乳飲みなさいうん辛喉が辛そんなん全部食べたらもう、うん、PP よ でもなんか美味しいけどねうん牛乳がうまい牛乳がうまい辛っうんいやもう俺多分今ので明日の朝お腹痛くなっちゃうあーなんか舌に残るピリピリが、うん、ちょっとしか食べてないのに余裕そうだね 辛いもん食べるとさ俺喋れなくなるからちょっと致命的なのねああ喋って喋れないのよちゃんと喋って <laughs> だからもう喋っといてうん喋ってて何喋ろうかな何喋ろうかなじゃなくて実況をしないといけないっていうことだよね、うん、実況しろよって話だよねさあ工藤翔太選手1994年10月31日生まれ今年で32歳 時間もったいないからやめて。27 <laughs> になります、今年。 <laughs> いいからもう食べることに集中して、俺はちょっと実況に集中するから。うん、激辛を追い求めて、早32年。はあ。おい <laughs> もういいから早く食べてよいちいち突っ込ませないでよじゃあ突っ込まなくていいよだってほん今から見た人だったらさ 大丈夫だもう、え、本当ってなるじゃん。だから計算してみてて、1994年から、今何年だっつったらもう、32年でしょもうやめてよ、ほんとに。 <laughs> 時間が、時間がもったいない。もう、もうすぐ5分になっちゃうよ。 まあ、今回さ、あの、ウーバーで頼んだっていうことでさ、うん、ノーマル北極を頼んだけどさ、もしお店で最大10倍まで頼めるってなったら何倍くらいまでいきそう予想。わかんないな2倍はでもそもそもこれがさ、北極っていうのがさ、うん、中本の9、9か、9? 北極って9なんだっけ ?9 か10なの。あの、炎がね。そうそうそうそうそうそうそう。だから、ね、ねそれ以上って何なのなんか冷やし なんたらの方がさ辛いんだよね冷やしていいでうん <laughs> 大丈夫ちょっと余裕なくなってきたんじゃないの <laughs> 今どんだけ汗かいてるかみんなに見てあげて見せてあげてすごいね汗出てるうん出てるもう鼻息も荒いもんねうんお店でさ、うん、 食べる時もあるけどさ、うん、お店で食べるとさもう、うん、マスクができない口が痛すぎて食べ終わった後にねうんだからねもうもう空気が美味しいって感じへえもうそんぐらいだけど、うん、家で食べると、まあ、マスクする必要はないからまあそうね、ちょっと楽かもはいはいはいはいね、これスープ全部飲めるどうだろう いや、本当無理しないでね。お腹痛くなっちゃいそう、大丈夫かなそりゃなるよ。うん。でも、でもお肉とかもしっかり入ってるね。うん。美味しそう。美味しそうだけど、ちょっと俺は食べれないけどね。うん。あ、でももう、麺ないじゃん。うん。ね、もう今、もうもうすぐ10分だけど、もう麺ないよ。うん。どうなんだろうね、テレビとかのさ、あの激辛チャレンジは、 これとは比にならないくらいもっと辛辛いんでしょうきっとわかんないねねちょっと一回ね翔ちゃんにチャレンジしてもらいたいよねしたいしたいどんだけいけるのか激辛チャレンジメニューがさあるお店とかちょっと行ってみよう今度行きたいね、うん、麺はほぼうん、ないのであとはスープかなうん気をつけてスープが一番き喉にきそう スープも <laughs> スープもスープもちょっと一回止めよう。うん。スープはいけない。無理。無理だったらいいよ。とりあえず、うん。麺だけだと、うん。この時間まで。うん。はぁ飲んだ方がいいいや、もう任せる。もうなんか、この後の、もうね、生活で僕はこれを飲んだらもう、なんかもうね、 ちょっと、今日はもう麺だけにしとこうか。あのね、もう、ここら辺がもうね、ぐわーってなってる。もう痺れてうん。でもね、美味しい。さね。うん。でも、美味しい。ねえ、美味しいってね。だから、もんね。れ、これ汁は、うん。取っといて、うん、明日の朝、うん、なんかおじやとかで食べる。あー、ご飯とか入れたらまた違う、うん、粉チーズとか入れたらね。うん。ちょっと今一気に食べたら僕はもうね、すべてが終わる。 <laughs> <laughs> 生命の危機を感じました、今。ひょにょ。翔ちゃんは辛いのが苦手ってことって結果でいいのかな今日はなんでいや嘘嘘辛いの得意よ翔ちゃんだって大食いの方たちとかさうん麺だけじゃんそうね熱いの場合は、ね、熱いの帽子だから、うんうんうん、確かにね怪我しちゃうからねそうそうそうそうそう えなんかこれやだなんかさ <laughs> 負けたみたいな感じ出さないでよ勝利にしてうんいやイエーイカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンいやすごいよいやでも本当すごいと思うだって俺食べれないもん絶対これ一応判断して、はいうん、あるかどうかもうそんなんさテレビチャンピオンじゃないから <laughs> 本当に汁も好きだから、うん、今日は多分こんぐらいにしなきゃ、うん 多分ね確かにね一気に一気にやばいのようんうんうんうんいやでも美味しかったうん、うん、いやすごい俺は無理食べれない北極はさて皆様いかがでしたでしょうか翔、ちゃんは、うん、ちゃんと辛いのが食べれます、うん、はいあただ、うん、ただねただ何ラーメンに限るかもあーラーメンスープがあるやつだったらいけるけどみたいなスープだったらいける、スープあるやつだったらいけるので ぜひあのこれも辛いので、うん、ぜひ試してみてくださいみたいなやつがあるならば、ぜひ送っていただいたらあそうね動画にさせていただきますオートミールにして食べますうまそううまそう